ち砕くように君の命にパルスを送る生かす ために旅立ってセルジャやはり違う今までのグラディオンとは微妙に戦闘パターンが異なるなぜ奴はプログラム以上の能力を発揮できるのだ見ろグラディオンはこの人間の子供と同化して戦っている奴の強さの秘密は しやお前かじゃあそんな人間のガキは何だってんだ <laughs> グラディオンごときに大騒ぎしやがってお前なら奴に勝てるというのかグラディオンあたぼうよグラディオンはこのオイラが倒してやる早手の戦士ジャガー 西暦2100年コンピューターネットワークに現れた悪のプログラムデリトロスによって世界中の子供たちがマジカルゲートに閉じ込められてしまったデリトロスを倒し囚われた弟と友達を助けるため結城健人はウェブダイバーとして立ち上がる 博士あれは一体何ですか旧式の通信ケーブルつまり電話というやつだ電話衛星を利用した通信網はデリトロスのために使えなくなったからな電話回線を急遽復旧することになったんだが何しろ大昔の代物だすぐには使い物にならなくてねおじいちゃんもう3日も徹夜しているのよ体が心配で マジカルゲートに閉じ込められた子供たちを一刻も早く助けてあげなくてはケント君君も弟のカイト君を博士すまないマジカルゲートの開発者である私の責任だマジカルゲートは素晴らしい発明です悪いのは博士じゃないデリトロスだ私は科学を過信しすぎていたのかもしれんおじいちゃん俺がいるよ博士 カイトやクラスの友達マジカルゲートに閉じ込められた世界の子供たちは俺が必ず君と私のことは誰にも秘密だもちろん君がデリトロスと戦っていることもケント君失礼するよまだ何か所か現場を回るんでな葵はどうするすぐ行くわ車で待っててどうしたのケント君 約束したんだ俺グラディオンとそっか誰にも言っちゃいけないんだっけ正義の味方は辛いぴょこ したんだジャンだジャンって誰だピコフランスに住んでる友達さガランマジカルゲートで俺と知り合ったんだよフランス人かピコおっと翻訳機に繋がなくっちゃフランス語はチンプンカンプンだもんなジャン聞こえるかジャン ったずっと心配してたんだ僕もだよマジカルゲートがあんなことになってまさか君や葵もあの中に閉じ込められたんじゃないかって葵ちゃんは大丈夫だよでもカイトくんそうだカイトくんはどうしたんだいカイトだけじゃない学校の友達が9人もそうだったのかフランスでも多くの友達が犠牲になってる 今関係者が必死に解決策を探しているところだよ打倒デリトロスだピョコあれケント今カロンが喋ったよあれ気のせいだろ気のせいじゃないピョコバカ引っ込んでろよカロンひどいピョコカロンもケントをサポートして一緒に戦う仲間ピョコ戦うどういう意味なのケントいやその平気平気ジャンならグラディオンのことを話してもいいピョコ カロンえち違うんだこいつの回線の具合が悪くって <laughs> なんか気してるね話してよ僕たち友達じゃないかケントうん実はそうだったのマジカルゲートの中でそんなことが。 信じられないかもしれないけど本当なんだジャン悔しいよケント君が一人でデリトロスと戦っているというのに僕には何もできない僕にも君と同じ力があったらありがとうジャン君に話したらなんか勇気が出たよケントケント見るぴょこ外の様子が変ぴょこあっ はいマジカルゲートのあるエリアから突然いいとですか被害の拡大を食い止めろダメです恐ろしい速度でウイルスは増殖しています何外はものすごい風で大変なことに風台風いやそれ以上です ハンドルが効かん したんだグラディオンじゃんじゃん吹け何もかも吹き飛ばしてやる ている異常現象はデリトロスのものだデリトロスだってじゃあ何マジカルゲートで事件が起こるとダイバーランドでも事件が起こるってわけそうだ急げケントプラグニットだ、うん、分かった 前もマジカルステーションにプラグイットしたのか 違う今度の敵はウェブソルジャーではないおそらくウィンドエリアを支配するウェブナイトだウェブナイトグラディオの他にもまだウェブナイトがいるの 誰か誰か助けて葵ちゃんお前はやはりお前かジャガジャガお前があの風の犯人か来いグラディオンオイラと勝負だ行こうグラディオンうん の戦いとは訳が違う強いのかジャガーンってやつは風を自在に操るスピード攻撃を得意とするウェブナイトだ油断するな 什么 あれがウェブナイトだケントグラディオンジャガーバカな野郎だオイラたちウェブナイトを敵に回して <laughs> オイラたちの力はグラディオン仲間だったお前が一番よく知ってるはずだ仲間グラディオン 貴様もデリトロス様の軍門に下れグラディオン奴の話は本当なのか君と奴はそうだデリトロスが現れる前は皆マジカルゲートを守るウェブナイトの仲間だった でも <laughs> 人間なんかの味方するからこんな目に遭うんだよ <laughs> グラディオン貴様もこれで終わりだケントクランブレードを使えジャガンを救うには奴を倒す以外方法はないどういう意味だ説明は後だ私を信じろ期待に飛び グランブレード 風がおじいちゃん奇跡だ正体不明のガードシステムがコンピューターウイルスを撃退したウイルスは今 完全に消滅見てください侵略されてたウィンドエリアがウィンドエリアが元の姿に こちらからジャガオンは無事回収したピョコジャガオンのデータもそうだピョコ我々ウェブナイトはコンピューターのプログラムだジャガオンからデリトロスの悪の因子を取り除くにはグランブレードで一度データの状態に戻す必要があったそうかそうだったのかプログラムを修復できればジャガオンはいつか本来の姿で蘇るだろうありがとうケント ジアガオンがやられたぞグラディオンと戦うためには奴同様我々も子供とウェブダイブする必要があるようだ次は俺の番だグラディオンは俺が倒す実はもうウェブダイブする子供も選んである <laughs> 手回しのいいやつ待っているグラディオン今度はこのシャークンが相手だ 仕業かだけど肝心のエリアがわからないこうなったら俺たちで事件の原因を突き止めてやる次回「電脳冒険記ウェブダイバー恐怖の海シャークオン2ブラッス E」